Halo guys, balik lagi channel gue Chris kita channel GSL guys. Ini namanya reaction menjelang malam guys, menjelang tengah malam tepatnya. Nah guys, ini dapat requestan dari ini Tika nih barusan baru banget ya guys. Ini nge-react uh, mau nge-react yang shiny guys. Ini Mary You live at ringtone. Shiny is back. Ini udah 2 juta aja loh guys. Ini kemarin baru dirilis dari secara YouTube guys ini. Ya. Januari 31 2001 kemarin guys. Jadi ini udah di like sampai ratusan orang nih ribu ratusan ribu orang. Ini album ketujuh guys ya Don't Call Me. Berarti yang udah gue pernah react juga ya guys ya albumnya guys ya. Tapi sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke okay guys, gue udah buka ini guys. Ini langsung dari link yang dikasih sama Tika ya. Nah ini Shiny durasinya pendek guys. Gue nggak pernah denger nih <laughs> lagu guys, jadi gue nggak. Ini gue excited sih guys. Ini karena Shiny ini baru banget ini udah udah lama lah ini band guys ya. Jadi gue penasaran. Ini songnya judulnya "Mary You, artisnya Shiny, album Don't Call Me the Seventh album SM, iya jelas nih SM album oke okay, albumnya Don't Call Me guys ya. Kita langsung lihat aja guys. Ini versi live. Kita lihat kualitas vokal karena si ini menurut gua vokalnya gila-gila guys. Dan gua penasaran sama musikalitasnya juga guys. Ah, let's go ceplok. Mana dia ceplok? Rio gemuruh penonton. Oke, okay, vokal chop. korte gue suka. Progressionnya bagus. Ada Mas Taimin di situ guys. suaranya bagus. Oh. Ih, nyanyi begini susah loh guys. Nyanyi begini, ini ini kayak kayak nyanyi ngobrol bernotasi sebenarnya guys. Oh nice, itu asik deh. Lafalnya. Oh nice. Ih, susah loh itu nyanyi. Masuk lab. Lab seperempat aja ini belum ini baru mulai gue udah joget guys karena lagu keren nih guys ya. Thank you Tika, keren lagunya. Oke, okay, dinamika turun. Oh. Oh yes. Yes. Gue suka di genre-genre sedikit R&B kayak Justin Timberlake guys. Justin Timberlake tahun 97-an lah guys. Ah, yeah. Ah, sih oh <laughs> keren Waduh. Tapi serius guys ya, makin kesini nih genre-genre jadul mulai balik lagi diangkat guys. Ya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Lihat scene di belakang ini guys. Yang peng neng nong neng scene scene. Nih. Uh. Ada rasa Motownnya juga guys ya. Vokalnya keren kan guys. Uh. Yeah. Eh barengan ya yeah juga. asik ya musik bass line tuh sedikit laid back laid back gimana gitu guys. Jadi kayak ada excitement excitement di situ nih guys nih. Pe pe pe. Uh. Uh, nice. Oke, balik tema lagi ya. Kok ini keren yang shiny ini? What? Aduh Tika, keren banget asli ini keren serius vokal mereka tuh gila ini untuk ukuran live ini the best nih guys. Menurut gue the best guys. Ini mungkin gue excited karena ini termasuk genre yang gue suka kali guys ya. Nih pas masuk beat nih guys. Oh, sedikit nge ya guys. Oh, ini gue vokal yang ini gila sih. Uh, bassnya itu guys. bass line-nya dapat banget, groove-nya asik banget, jadi lebih chill gitu guys. Itu asik banget sih. oh nice. Sweet banget guys. atlet di sini bagus banget guys. Nih yang belakang. Oh. <laughs> asik. Oh gila. musik-musiknya laid back guys. Perhatiin pianya kloeng kloeng kloeng gitu guys. Jadi dia dia nggak nggak nggak full quantize gitu loh, bang bang yang langsung sekaligus main, tapi lebih kayak kloeng kloeng Itu yang bikin asik, tau nggak? Oh. Uh, bassnya, bass enak banget. Uh, gila vokalnya gue suka banget. Gue tahu ini ada sequencer di belakangnya juga guys Tapi gue, gue suka banget dia masukin vokal arrangernya gue gue salut banget guys dia masukin ref di sini excitementnya lebih lebih ke arah shouting apa unison bareng-bareng nyanyi gitu tapi ngeblend banget sama musiknya di sini guys ini pas on ah oh kayak Mar Mar Ma apa Marvin Gaye gitu guys asik uh bahasnya itu gue suka banget imut-imut mandraget banget guys oh chordnya SM banget di sini ah manis banget sial pas partnya Temin lagi guys di sini guys sekali lagi guys saya gue ulang guys chord ini guys uh uh kena tampol guys aduh falsetnya bagus banget gue aduh vokalnya gila ini empat orang ini vokalis mahal semua nih guys gila keren sih Oke, sikat kemana nih? Oh, nice. Gila, ini vocalizingnya bagus banget guys. Nih, dia dia punya teknik nih di sini guys. Nih. Uh, gokil. Uh, uh, uh, Yes, nailed it, nailed it. Nice, live-nya bahaya guys sorry guys, ini gue ini gue buat informasi ya, gue belum pernah nge-react uh, versi aslinya guys. Ini perdana gue denger, tapi live-nya ini udah keren banget guys, keren banget. Wow, gila banyak banyak cabai di situ guys ya, banyak bumbu tau gak? Oh, ah. uh. oh keren. Yes, R&B sekali guys. Praktik. Oh nice. Air terjunnya manis. Uh. Aduh. Lagu enak pasti terasa cepat guys. Itu yang paling mengecewakan sebenarnya guys ya. Lagu enak terasa cepat guys. Tapi ini pasti lagu ini nih asik banget guys. Dinamikanya itu memang nggak terlalu banyak guys ya. Emang musik-musik R&B kan selalu kan lebih lebih cenderung statis guys ya. Beat Beatnya deg traktir. Tapi gue suka pembukaannya tuh temanya dapat banget yang apa tema awalnya tuh gue suka banget temanya bagus banget. Terus di build up masuk ke klep pelan-pelan. Terus apalagi pas Yunis di bagian ref itu keren banget guys. Itu gue suka banget aransemen chord progression yang dipilih, cara penempatan vokal aransemen vokalnya itu keren banget guys. Aransemen musiknya juga keren banget guys. Itu banyak tema-tema yang lebih jadul ada sound-sound jadul tuh keren guys. Aduh, thank you Tika. Thank you for watching guys. Thank you for subscribe kali guys mungkin di subscribe kali guys ya kayak seru nih guys ini lagunya keren guys like jangan lupa ya udah scan dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol subscribe sekali lagi guys aja pelak